სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილება ეხება 263 მუხს, ნარკოტიკული საშუალებების, თეანალოგების, პრეკურსორების დამზადება, შენახვა, გადაზიდვა, გაგზავნის და გასაღებისთვის. აი ეს ნორმა იყოფა შუაზე. ასევე განსაზღვრული იქნება ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების დამზადებისა და შენახვისთვის, იცით ეს რაც არის, ახალი სახეობის ნარკოტიკებია, მათთვისაც იქნება განსაზღვრული საშშელი.